Where the beat go? Розробка гри почалась з того, що я вибрав ідею для гри. Коротко, ми граємо за кота, який має забити баскетбольний м'яч у відро. Да, я, звісно, геній. Да. Після того, як я оприділився з ідеєю для гри, я написав скрипт для гравця. Якщо бути коротко, при натисканні Space з гравця виходить м'яч. Перевірив. Е, в принципі, працює для прототипу зійде. Далі я продовжую робити скрипт гравця, щоб він слідкував за курсором. Знову перевірю результат, і в принципі все працює, як я і задумав. Далі я зайнявся над написанням скрипта для відра. Е, І ось результат ви можете побачити у себе на екрані. Я вам кажу, це все нормально, я так все <laughs> задумав. І так, я чуть-чуть підправив скрипт відра, і це мене точно не зайняло декілька десятків спроб. М да, я професійний програміст, якщо ви не знали, у мене цілих два проекта за три роки. Далі я зайнявся, скажімо так, поліруванням проєкту, додав рахунок, скільки разів гравець забив м'яч у відро, додав фон, а також доробив поведінку м'яча, щоб він вів все нормально, а не як. Е, ну, я думаю, нам не треба про це говорити. І так, дополірувавши проєкт, ми маємо такий результат. Ну, що можна сказати? В школі я робив погірше. Це виглядає просто луч, це просто найкраща гра, яку я коли-небудь грав. Краще, ніж будь-який AAA, Triple B проект, взагалі тупо. Ладно, ті, хто ще не поняли, я прикалуюсь. <laughs> Це говно, ну що ви очікували від скретча. Ну все, я тебе вітаю. Ти дійшов чи дійшла до кінця цього відео. Дякую ти за перегляд. З був Хайпермах. До зустрічі.